What's up guys? What is Kepris. on the news today? Itu Kepris. Eh, dia lah. Oh, memang. Right, right. Okay, what's up guys? Welcome to my guys. <laughs> What's up guys? Wake, <laughs> wake up to AR Studio. Assalamualaikum. Salam. Nice lah. okay, so hari ni kita ada buat challenge from Mr. Potato um, yang limited edition punya yang goose paper. Ha, mantul pak abu. Hmm. Dia tulis diameter of success kat sini. Dia tulis 30 saat hotel potato squad, 1 minit alien, 1 hingga 3 minit superhuman, 3 hingga 10 minit ordinary human, 10 minit meh. Hmm. Okay lah kita tengok atas kemampuan. Atas kemampuan. Ha. Siapa habis dulu? Menang. Yes. Okay beres. Jom. Tukar. Alright. Boleh beli. Okay, kalau kau korang boleh dapatkan kad CFE, harga dia dalam RM3.90. Rasa sayang. Okay, korang boleh tekan button subscribe. Free je. Tekan je lah. Support dah tak balut. Gratis, guys. Yes. Subscribe tu gratis, guys. <laughs> Banyak kan. Tambah dengan like sikit. Dia dia tak ada aroma. Oh, Ui, oh sakit hidung. Oi, sakit hidung. Hmm. <coughs> Jom. Nak ah. Okay. So, ni jam jam rendik. Alright. Pakai air je. Lah. So, sikit. Beres. Cameraman nampak eh? Nampak eh? Alright. Awal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma tanah wa azab azaban Amin. Amin. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. lah Nak hitam lagi Aku tak tahu pakai arang ke apa Dia pakai cat ni Aku nak makan tomat So korang kat luar sana boleh lah try benda ni Jadi tanggung risiko sendiri lah ya. Kalau buat saya itu tak tanggung. Hmm. Buat saya masing-masing punya air. Tandas <laughs> masing-masing. Kau oh, separuh. Macam makan chicken chop <coughs> dua pinggan. ha, usia-usia pula jawapan orang. lavar. Dua minit lah. Ui, Dia tak kata tak boleh minum air kan? Oh, weh, Apa ni? Dia janji habis sebelum minit. Haa. Tak apa, kan dia aku tak makan uh, eh, tak minum air lah. Arang tu, arang. Menang gila. Kalah tu. Jumpa pakai STA guys. Ambil lah, ambil lah. Kau ambil lah. Okey. Oh, Mana lagi? Oh, hai guys. Huh, oh. hai. Huh. Ah, memang gila. Siapa nak try tu? Eh, main bayi lah. Ui. <laughs> uh, Ada ke jadi macam dapat pemenang? Okay. So, kita berjaya habiskan sebelum 6 minit Kedai Apa dahang. benda Semua benda lah Nak manage gak lah So kita orang ni di kategori kan Ordinary, Ordinary human huh. Memang macam biasa dia ni Okay So next time Kita jumpa lepas ni uh, Apa-apa tekan button subscribe Jangan lupa Tekan like and share Lepas tu Balik Nanti Kembali kita dalam segmen challenge. Kita orang buat korang yang panas.